Hola, buenos días. Soy Carmen Mangue, la creadora de Curly Mangue. Y hoy vengo a hablaros de un artículo que he puesto en mi página web curlymangue.com sobre el karité. Ya sabéis que el karité es un producto hecho, de, eh, hecho de, nuez, de nuez de una planta que se llama karité, que es como si parece una almendra, parece almendra y que lo que se, extrae de ella que es, es la semilla, ¿de acuerdo? Se rompe la almendra y dentro está la semilla, esa semilla se chafa, ¿vale? y se convierte en lo que es la manteca de karité. Entonces, hoy vengo a traerlo en su estado más puro. Ya sabéis que hay dos tipos de karité. Está el karité puro y el karité refinado. La diferencia es que el karité puro es, es lo que sea la almendra totalmente, eh, lo que se extrae totalmente de la almendra, ¿de acuerdo? Y, si se chafa para que salga lo que es eh, la manteca. Y su olor es muy peculiar, es un olor a, a lo que es almendra cruda, ¿vale? Es un poco más intenso, el color es un amarillo suave ¿vale? Y luego está la, la, la, la, cartera afinada. la diferencia es que lo que hacen es, digamos que la someten a un lavado y extracción de, color y extracción de olor. Y se le añade otro tipos de componentes como aceite de, por ejemplo, eh, aceite de limón, aceite de lavanda o cualquier olor que la casa cosmética considere que es más vendible o que es más aceptable para lo que es los clientes de las casas cosméticas. A mí personalmente eh, me gusta más el carité puro. ¿Por Porque no ha perdido sus propiedades. Eh, el carité refinado, no quiero decir que sea malo, pero sí que es verdad que al extraerle eh, con este sistema que utilizan de lavado, sí que es verdad que pierde algunas de sus propiedades más importantes. Entonces, ¿Qué hace el karité un producto tan excelente? Pues las diferentes tipos de propiedades que tiene. El karité es un producto que llevan utilizándose miles de años. Se, comenta que la reina Cleopatra ya utilizaba este producto y que eh, venían de Cotonú o de la antigua Nubia o de otros países eh, africanos pues eh, llegaban a Egipto en numerosas caravanas llenas de vasijas de karité. El karité es, un producto que se ha popularizado pues a, creo que hace como 4 o 5 años que empezó a ponerse en todos los productos cosméticos, es decir, no hay ni un champú, acondicionador, crema facial o hidratante en la que no, lleve un componente eh, del aceite karité. Entonces yo voy a enseñar lo que yo compré, lo que es en Malabo, en el mercado Semu concretamente, para los que no conozcan la isla. Era un grupo de mujeres de Cotonou que la vendían al granel es decir, y la vendían pura. Entonces os voy a enseñar un poquito, yo me llamé el bote para que me lo rellenaran. Entonces este, disculpadme, es el karité en su estado más puro, ¿vale? No sé si lo podéis apreciar, en su estado más puro. Disculpadme por la luz porque em, pensaba que funcionaría mejor para grabar, pero creo que es más para selfie. Entonces la imagen está saliendo un poco rara, pero ya lo solucionaré. Entonces, el karité puro o, o, la manteca de karité también refinada lo que hace es cuando te la pones la mano es muy pegajosa, ¿vale? Es pegajosa, parece casi como cera. Pero luego cuando tú te la aplicas en las manos, como hago yo así, eh, se disuelve muy rápido si te cuesta ponerla, puedes coger una cucharita un poquito y ponerla en un tazón y meterla un poquito en microondas a una temperatura no muy alta, ¿vale? Para que se convierta en aceite y te lo pongas en el cuerpo. Es, este producto es buenísimo pues para quemaduras, para hidratación del cabello, para el cuerpo. Si tienes los labios cortados ahora que viene el invierno, también lo puedes utilizar. Em, te protege muchísimo la piel contra eh, lo que es el frío porque lo que hace es crear una película de protectora sobre la piel. Al igual que en verano eh, es muy importante, por ejemplo, si te quemas y ponerte un poquito de manteca de karité también va a ayudarte, no solamente lo que es a, que no te salga, el eh, no se haga más grande la quemadura, sino que también te va a ayudar pues para que para paliar pues el, dolor, ¿vale? Eh, recordad siempre que yo lo que estoy haciendo es un, eh, advice, reseñas y que yo no soy doctora, ¿vale? Pero eh, yo siempre recomiendo que antes de aplicarse cualquier producto, en eh, lo que es quemaduras, heridas o cualquier afección cutánea, hay que ir siempre al médico. El médico es el que va a dictaminar lo que necesitáis poneros. Si son cosas pequeñitas, como que te has hecho un pequeño corte, yo que sé, cortando verduras o te has quemado, has ido al retiro y de repente te has quemado un poquito, sí que te puedes poner un poquito de carité que no pasa nada. Pero cuando son cosas ya más graves, por favor recordar que el médico siempre es médico y que tenés que acudir a ellos porque son los especialistas de la salud y que son ellos los que tienen que determinar lo que te tienes que poner o no te tienes que poner. Eso es todo por hoy. Recordad, perdonadme que antes de despedirme, os tengo que decir que ya podéis eh, leer mi nuevo libro de autoayuda, el hombre que subió a la montaña gracias a una tortuga y se hizo millonario. El título es un poco largo, pero creo que era un título que le encajaba perfectamente al libro. Y el anterior que es Libera tu mente, que es un diario de autoayuda que ya hablaremos de cómo hacerlo que podéis hacer en casa, en el tren, en el trabajo y que os ayudará a enfocar un poquito lo que queréis de la vida. Y para aquellos que les guste la ficción de Inspectora Carter, un verano de sudor y muerte. Un largo verano de sudor y muerte, que es la historia de una inspectora británica que se muda a lo que es España, a Madrid, y se encuentra pues con un asesino en serie que está actuando en nuestras calles de la capital. Y pues eso es todo. Así que espero que os guste y, y nada, y visitar mi página web curlymague.com o si estáis en busca de la iluminación, livemotivationlive.com, que es la página de, de, autoayuda y de motivación personal. Para aquellos que estén más interesados en el cuidado del cabello, tenéis recetas, recetas caseras para el pelo natural, que ahí es donde os pongo todas las recetas, eh, pues para que podáis cuidar vuestro cabello, pues eh, con cosas de la cesta de la compra. Y eso es todo, yo creo que no hay nada más. Sabéis que cualquier duda que tengáis, por favor, escribirme a gmail.com o gmail.com De momento no hay eh, un email personal para lo que es el, grupo Miss Mangue. Sabéis que Miss Mangue es el proyecto Miss Mangue, pero ya creemos un email personal para cada producto. Pero más eh, urgente, si quieres escribirme que se llegue rápido, rápido, me lo enváis a Carmen carmen.manga.gmail.com, ¿vale? Y me llegará con súper rapidez. Ah, también sabéis que en el blog currimangue.com, que es un blog de belleza, moda y reflexiones, podéis descargaros eh, productos gratuitos para que podáis leer en casa y entrar en el mundo del natural con seguridad y con buen pie. Así que eso es todo. Muchas gracias, encantada de volver aquí con vosotros y poder hablar cada día con ustedes. Y nada, os quiero y ya está, para que no dure mucho el vídeo. Chao, chao. Ah, próximo vídeo hablaremos de este pelo, ¿vale? Un besito. Hasta luego.